Naitwa Gerald Nowino. Mimi ningefurahia sana modern housing na eviction ikiwa kwa njia mzuri. Juu sisi kama wamama tuko na watoto hapa, tumeishi miaka mingi, watoto wako shule, naye tuko na vile tulikuwa tunaishi kwa hizi manyumba, hatujui tunaenda kufit kwa estates gani sahihi. Sasa hata kama mtu amesema anakupea 150,000 the houses vile situation yenye tulipata hizi houses tukatengeneza, zingine, haikuwa hata na choo tumezitengeneza tukaimprove sana. Sasa wakati huu unatoka na 150 of which hiyo ni rent ya siku mbili tatu kwa nyumba za watu zingine. Sasa tunaona kama tunaenda kuhangaika, wengine tunaishia mahome, hatuna kazi tangu COVID, hatuna makazi, hatuna ushago in the first place. Sasa hatujui tunaenda kuanzia wapi. Kwa jina naitwa Philip Otieno, mimi mkaaji wa Makungeni na shida ile iko hapa ni shida ya kubomoa nyumba. Hatujakaa na mainvestors chini. Wanasiasa wetu walipokuja hapo wakawafukuza, hatujui nyumba inabomolewa kwa njia gani. Hatujakataa nyumba zisibomolewe, lakini nataka tukae na serikali chini, tujue itabomolewa aje, tutaenda wapi, tutarudi lini. Hiyo ndio shida yetu kubwa hii Makongeni. Watu wamekuwa feared, wanaogopa nini naendelea ndani ya mtaa eh, na mkweli wanasiasa wetu wamekuwa majubox, hawataki kusema ukweli, wanacheza huku wanacheza huku. Sasa sisi tunakaa tukihangaika, tunaenda wapi? Na hii ni maisha yetu juu, ukiwacha kama umekosa mahali pa kulala, we sasa we ni takataka. Hiyo ndio muhimu yetu ya kuita hii mkutano hapa, na tuongee kama watu wa Ukongo na tujue shida iko wapi au wakuja watuambie shida ni nini. Hatutaki wanasiasa, tunataka serikali wakuja waongee na sisi kama watu wa Makongeni. Participation ilikuwa, lakini wanasiasa wetu waliokuja wakafukuza, vile walisikizana huko nje, hatujui ni nini. Unanipata? Sasa kurudi kwao, wanatuambia tukubali ile iko, hata kama ni 20,000 hata kama ni 10,000 unaweza nena 10,000 ama 50,000 wapi? Hiyo haiwezekani. Lazima tunataka serikali wakuja ongee na sisi kama wakaaji wa Makongeni. Hiyo ndio shida ile tuko hapa. Serikali ikuje ituambie kuwa kama inawezekana ku, ku, kwa social housing, kwa sababu developer atanunua hapa natengeze, natengeze social housing. Tunataka tujue kama kuna cut ya serikali ambao watafund, ndio tujue kuna uhakika kuwa kuna social housing, kwa sababu hiyo mambo yenye mnatuambia kukuja kutuambia kwa mdomo, viongozi wanaenda na nyinyi watu kama serikali ni kama mna undermine president mnasikia president every now and then anasema watu waanzie chini. Bottom up. Tumeongea na DCC, DCC umetupuuza sana. To an extent, tukikuja hata kwa ofisi yako unatana unakuwa very arrogant, kwa sababu wewe ndio chairman mwenye ambaye amepewa hii mamlaka. Si tunakwambia bwana DCC, si tunaheshimu ofisi yako lakini sisi kitu ambayo hatutaki, hatutaki kupangwa hapa ndani. Wacha tujipange, let us make our own mistakes, tujue kuwa kama sisi ndio tulikosea, sisi ndio tulipotezea lakini mambo ya kukua, sisi ni watu wakubwa, mnatubeba ni kama ambao watu ambao wana ulemavu wa akili.